preview. Have a very good day. Have a very good day. Have a very good day. Have a very good day. Have a very good day. Have a very good day. On a very good day. On a very good day. <laughs> Tell me how this video look like. Yes, she is. Yes, she. <laughs> Ah, ask, ask, ask, ask, ask, ask, ask, ask, ask. እየቀረስክ ነው እንዴ? ክቡራና ክቡራት እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት ልዘፍን አይደለም፣ ግን ዘፋኞችን ላስተዋውቅ ነው። ጫውጢ ፕሮግራም በጊዮን ሆቴል ተዘጋጅቷል። የገና ዋዜ ማለት ታህሳስ 27 ማን ማን እንዳሉ ስነግሮት ደግሞ ዛሬውን ወረፋ ካል ያስኩኝ ይላሉ። አብዱ ኪያር፣ ኤቢዲ፣ ጸዲ፣ ፓንፋሎን፣ አብርሃም በላይነ፣ ለምለም ኃይለ ሚካኤል፣ ዳጊ ሻሽ፣ ዜማስ ቅሬታ አለሽ ደህና ነሽ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ኢንተርናሽናል ሬጌ አርቲስት ስታቲክ ሌቪ ከነሙሉ ባንዱ ከጃማይካ ልጆቻችን ደግሞ ኢንተርናሽናል ዲጄ ሩት ጁስ ብሬክፋስት ከዩኬ ቀጥታ ሚኪ ጎጆ ዴቮን ዘ ትራክ እና ዋሻው አንድ የመጨረሻ ነገር መድረኩን ማን ይመራዋል? አዎ እነሱ ናቸው የሀበሻ ሜሞቹ ቲጋድ እና ያ የሚያስደንቀው ደግሞ ዋጋዎች ሲሰ እንደ አባቱ ኳስ ይታያል እንዴ? አዎ አለ እኮ ግቡና፣ ያው ተመጣጣኝ ዋጋ ነው ገብታችሁ። እንዴ አዎ እባክህ እኛ ጋር ዴሲቪ አለ አንድ ቤት ምን ኮሜንታተር ራሱ በአማርኛ ነው ቤት እናያለን። ኑ እዚህ ሞቅ ያለበት ነው እንጂ ከህዝብ ጋር እሱ ሙር ነው ከሚናፈው ነው። አንተ እንዴ ምን ሆኖ ነው ቤት ፈታ ብለን ማየት እንችላለን። አንቺ ደግሞ ፋራ ነሽ እንዴ? እዚህ ካየሽው ማንቼ ነው የሚያሸነው። ያልከው ልጅ ደህና ነህ እንዴት ነህ እንዳለው ማንቸስተር ያሸንፋል። ማንኛውም በጣም ሁለቱ በጣም ግን ይችላል። ቀድም እግዚአብሔር አልፈራው። እሺ ቅደማ መቅረብ እችላለሁ፣ ግን እኔ እሱ አስከብረ እንደውም እቀድማለሁ። <laughs> አደባባይ በሰፊው ጎዳና እየነዳው መጣ ያንቺው ባለዝና ከንፋስ ይፈጥናል አቤት አሾፋፈር የሳቅ ሞተረኛ የፍቅርሽ ወታደር በጣም ነው የሚገርመው። ጀርባዬን ስታቅፊ ሊዮናርዶ ዲካፕሪዮ ሊሆን ይመስለኝ። በማርዳፊን ፕሮዳክሽንና ኢቨንትስ የቀረበ አንተን ሳገኝ እንደ አዲስ መኖር ተመኘ። ነፃ ያወጣ ሊሰማኝ ስለ እውነተኛ ሳቅና ፍቅር የእውነት የተሰራ የወንደሰን ሞላ እንደማው አዲስ የፍቅር ኮሜዲ ፊልም ፎዮን አፍሪካ 怎么这？ ደህና ነሽ? እኔ ነኝ። ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዳትጀምር ከንፈር ይልቀው። ኖር ነገር ኩልሽንስ ተውሽ። ታላቅ ግዳ ዮናታን ራስን አስወቅ። እሺ፣ እኔ ፕሪንስ ቤሊቲ ይባላለሁ። የአቢሲኒያ ባይና ባል እኔም ፕሪንስ ቤሊቲ ይባላለሁ። እኔ ዮናታን የድንግል ነኝ አለ መቼ ቢቦይ ቶሚ ነኝ። ነግራታል እንኳን አደረሰው። አዎ ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። እንኳን አደረሰው። ስለመብራን እሺ፣ እሺ፣ እሺ፣ እሺ፣ እነግራቸዋለሁ። እሺ፣ እሺ ተባረክ ልጅ፣ እግዚአብሔር ይስጥህ። ተባረክ ልጅ ይስጥልኝ ተባረክ ልጅ ሆይ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የመጣነው ስለ እህታችን ኢምራን ልናወራችሁ ነው። ኢምራን እንግዲህ በደረሰባት ደም ካንሰር የተሰቃየች ያለች እህታችን ነች። እናም ፕሮግራም ተዘጋጅቶላታል እሷን ለማገሷ ለመደገፍ ፕሮግራም ተዘጋጅቶላታል። ፕሮግራሙ በቢሾፍቱ ከተማ ጥቅምት 30 የሆነ ፊታችን እሑድ በህይወት ህንፃ አዳራሽ ሲሆን ተጋብዛችኋል። ፕሮግራሙ ሰዓት የሚጀምረው ሁለት ሰዓት ተኩል ጠዋት ላይ ነው እና መግቢያውም ሰ እና ምችን ቢሾፍት ያላችሁ በአዲስ አበባ ያላችሁ ደግሞ በዛ ላይ ከፈለጋችሁ ቤት መጠበቅ ፕሮግራም ስለሆነ ሄዳችሁ ታደሙና እህታችንን እናድናል ማለት ነው። እናመታችን ድነሽ ሙጤንኛ ሆነሽ በምናገኝ ተስፋ እናደርጋለን። ብረት ያክልሽ ልጇችን አንድ ሚሊየን ኦማይ oh ጋድ አንድ ሚሊየን ዘጠኝ መቶ ዘጠና ዘጠኝ ነህ አንድ ሚሊየን oh ብቻ በጣም እናመሰግናለን። እዚህ ቪዲዮ ላይ ልሳተፋችሁ ሰዎች በሙላ ህዝብ ነው ህዝብ የተሳተፈው እናመሰግናለን። መቶ ሺህ እኛ ራሳችን አየሩ ብዙ ቴሌካፔ ከፍተን ወተናል ብዙ ዲቪጆ ካሜራ በጣም እናመሰግናለን ስለቀረጽከን። ይሳቃል ኢንተርቴንመንት ፕሮዲስ ስላደረጋችሁ ቤተሰቦቻችን በቃ ሁላችሁንም እንወዳችኋለን። በተለይ አድናቂዎቻችን በጣም ለሰጣችሁ ፍቅር፣ ላሳያችሁን ፍቅር እናመሰግናለን። እንወዳችኋለን። ጠቅሰን አንጨርሶ እና ቀጣይ ስራዎች አሉ። ለሱም ስራዎች በደንብ እናወራለን። ደህና እንደነች ቲሸርት መግዛት ከፈለጋችሁ ለናንሽ እንደነች እንደዚህ አይነት ቲሸርት በቅርቡ ገበያ ላይ ለመዋል እንሞክራለን። እየሰራን ነው ገበያ ላይ ለመዋል እንደምገዙ እርግጠኛ ነን። እናንተ እንድታረጉት ነው እንጂ እኛ ጭራሽ ብሩን ትርፉ ምናምን ፈልገን ይመቻችሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ቶሚ አዲስ ቪዲዮ ለቀቀ። Ask, ask, ask, ask, ask, ask, ask. Asik, asik. Video kau Ya keras kenal deh. ክቡራትና ክቡራት እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት ልዘፍን አይደለም፣ ግን ዘፋኞችን ላስተዋውቅ ነው። ቀውጢ ፕሮግራም በጊዮን ሆቴል ተዘጋጅቷል። የገና ዋዜ ማለት ታህሳስ 27 ማን ማን እንዳሉ ስነግሮት ደግሞ ዛሬውን ወረፋ ካል ያስኩኝ ይላሉ። አብዱ ኪያር፣ ኤቢዲ፣ ጸዲ፣ ፓንፋሎን፣ አብርሃም በላይነ ለምለም ኃይለ ሚካኤል፣ ዳጊ ሻሽ፣ ዜማስ ቅሬታ አለሽ? ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ኢንተርናሽናል ሬጌ አርቲስት ስታቲክ ሌቪ ከነሙሉ ባንዱ ከጃማይካ ልጆቻችን ደግሞ ኢንተርናሽናል ዲጄ ሩት ጁስ ብሬክፋስት ከዩኬ ቀጥታ ሚኪ ጎጆ ዴቮን ዘ ትራክ እና ዋሸው አንድ የመጨረሻ ነገር መድረኩን ማን ይመራዋል? አዎ እነሱ ናቸው የሀበሻ ሜሞቹ ቲጋድ እና ያፍ። የሚያስደንቀው ደግሞ ዋጋውን ሲሰ እንደ አባቱ ኳስ ይታያል እንዴ? አዎ አለ እኮ ግቡና፣ ያው ተመጣጣኝ ዋጋ ነው ገብታችሁ። እንዴ አሁን ባክኛ ጋር ዴስ ቲቪ አለ አንድ ቤት አናይም እንዴ? ኮሜንታተር ራሱ በአማርኛ ነው ቤት እናያለን። ኑ እዚህ ሞቅ ያለበት ነው እንጂ ከህዝብ ጋር እሱ ሙር ነው ከሚናፈው ኑ ግቡ። አንተ እንዴ ምን ሆኖ ነው ቤት ፈታ ብለን መሄድ እንችላለን። አንቺ ደግሞ ፋራ ነሽ እንዴ? እዚህ ካየሽው ማንቼ ነው የሚያሸነው ያልከው ልጅ። ደህና ነህ እንዴት ነህ እንዳለው ማንቸስተር ያሸንፋል። ማንኛውም በጣም ሁለቱ በጣም ግን ይችላል። ቀድም እግዚአብሔር አልፈራሁም። እሺ ቅደማ መቅደም ይችላለሁ፣ ግን እኔ እሱ ለአስከብረ እንደ እቀድማለሁ <laughs> እንኳን አደረሰው። አዎ ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። እንኳን አደረሰው። ስለምብራ እሺ፣ እሺ፣ እሺ፣ እሺ፣ እነግራቸዋለሁ። እሺ፣ እሺ። ተባረክ ልጄ፣ ልጄ ወይ እግዚአብሔር ይስጥህ። ተባረክ ልጄ ወይ ስልኝ፣ ተባረክ ልጄ ወይ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የመጣነው ስለ እህታችን ኢማይ ሲሳይ ልናወራችሁ ነው። ኢማይ እንግዲህ በደረሰባት ደም ካንሰር የተቃየች ያለች እህታችን ነች። እናም ፕሮግራም ተዘጋጅቶላታል። እሷን ለማገሷ ለመደገፍ ፕሮግራም ተዘጋጅቶላታል። ፕሮግራም በቢሾፍቱ ከተማ ጥቅም 30 የሆነ የፊታችን እሑድ በህይወት ህንፃ አዳራሽ ሲሆን ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ፕሮግራሙ ሰዓት የሚጀምረው ሁለት ሰዓት ተኩል ጠዋት ነው።

ልጇችን አንድ ሚሊየን ኦማይ ማይ ጋድ አንድ ሚሊየን ዘጠኝ መቶ ዘጠና ዘጠኝ ነህ አይደለም አንድ ሚሊየን ኦ oh ብቻ በጣም እናመሰግናለን። እዚህ ቪዲዮ ላይ የተሳተፋችሁ ሰዎች በሙላ ህዝብ ነው ህዝብ የተሳተፈው። መቶ ሺህ እኛ ለራሳችን አየሩ ብዙ ኢንተርኔት ካፌ ከፍተን ወተናል ብዙ ዴቢጆ ካሜራ በጣም እናመሰግናለን ስለቀረጽከን። ይሳቃል ኢንተርቴንመንት ፕሮዲስ ላረጋች ቤተሰቦቻችን በቃ ሁላችንም እንወዳችኋለን። በተለይ አድናቂዎቻችን በጣም ለሰጣችሁ ፍቅር፣ ላሳያችሁን ፍቅር እናመሰግናለን። እንወዳችኋለን። ጠቅሰን አንጨርሶ እና ቀጣይ ስራዎች አሉ። ስለሱም ስራዎች በደንብ እናወራለን። ደናንሽ እንደነሽ ቲሸርት መግዛት ከፈለጋችሁ ደናንሽ እንደነሽ እንደዚህ አይነት ቲሸርት በቅርቡ ገበያ ላይ ለመዋል እንሞክራለን። እየሰራን ነው ገበያ ላይ ለመዋል እንደምገዙት እርግጠኛ ነን። እናንተ እንድታረጉት ነው እንጂ እኛ ጭራሽ ብሩን ትርፉ ምናምን ፈልገን ኢትዮጵያ ለዘላለም እንኳን አደረሰው። አዎ ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። እንኳን እሺ ተባረክ ልጅ ልጅ እግዚአብሔር ይስጥህ። ተባረክ ልጅ ሆይ ስልኝ። ተባረክ ልጅ ሆይ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የመጣነው ስለ እህታችን ኢማይ ልናወራችሁ ነው። ኢማይ እንግዲህ በደረሰባት ደም ካንሰር የተሰቃየች ያለች እህታችን ነች። እናም ፕሮግራም ዘጋጅቶላታል እሷን ለማገሷ ለመደገፍ ፕሮግራም ተዘጋጅቶላታል። ፕሮግራሙ በቢሾፍቱ ከተማ ጥቅምት 30 የሆነ ፊታችን እሑድ በህይወት ህንፃ አዳራሽ ሲሆን ሁላችሁ ተጋብዛችኋል። ፕሮግራሙ ሰዓት የሚጀምረው ሁለት ሰዓት ተኩል ጠዋት ላይ ነው እና ሚዲያም ሰ እና ምችን ቢሾፍቱ ያላችሁ በአዲስ አበባ ያላችሁ ዛ እናደርጋለን። እግዚአብሔር ይመስገን ትላክልሽ በጣም እናመሰግናለን። ልጆችን አንድ ሚሊየን ኦማይ oh ጋድ አንድ ሚሊየን ዘጠኝ መቶ ዘጠና ዘጠኝ ነህ አይደለም አንድ ሚሊየን oh ብቻ በጣም እናመሰግናለን። እዚህ ቪዲዮ ላይ ልሳትፏችሁ ሰዎች በሙላ ህዝብ ነው ህዝብ የተሳተፈው መቶ ሺህ እኛ ነን ራሳችን አየሩ ብዙ ቴሌካፌ ከፍተን ወተናል። ብዙ የቪዲዮ ካሜራ በጣም እናመሰግናለን ስለቀረጽከን። ይሳቃል ኢንተርቴንመንት ፕሮዲስ ላረጋች ቤተሰቦቻችን በቃ ሁላችንም እንወዳችኋለን። በተለይ አድናቂዎቻችን በጣም ለሰጣችሁ ፍቅር፣ ላሳያችሁን ፍቅር እናመሰግናለን። እንወዳቸዋለን። ጠቅሰናል ጨርሶ እና ቀጣይ ስራዎች አሉ። ለሱም ስራዎች በደንብ እናወራለን። ደናነሽ እንደነች ቲሸርት መግዛት ከፈለጋችሁ ደናነሽ እንደነች እንደዚህ አይነት ቲሸርት በቅርቡ ገበያ ላይ ለመዋል እንሞክራለን። እየሰራን ነው ገበያ ላይ ለመዋል እንደምገዙት እርግጠኛ ነን። እናንተ እንድታረጉት ነው እንጂ እኛ ጨራሽ ብሩን ተርፉ ምናምን ፈልገን ነው ክቡራና ክቡራት እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት ልዘፍን አይደለም፣ ግን ዘፋኞችን ላስተዋውቅ ነው። ቀውጢ ፕሮግራም በጊዮን ሆቴል ተዘጋጅቷል። የገና ዋዜማ ዕለት ታህሳስ 27 ማን ማን እንዳሉ ስነግሮት ደግሞ ዛሬውን ወረፋ አካል ያስኩኝ ይላሉ። አብዱ ኪያር፣ ኤቢዲ፣ ጸዲ፣ ፓንፋሎን፣ አብርሃም በላይነ ለምለም ኃይለ ሚካኤል፣ ዳጊ ሻሽ፣ ቅሬታ አለሽ ደህና ነሽ እንዴት ነሽ? ኢንተርናሽናል ሬጌ አርቲስት ስታቲክ ሌቪ ከነሙሉ ባንዱ ከጃማይካ ልጆቻችን ደግሞ ኢንተርናሽናል ዲጄ ሩት ጁስ ብሬክፋስት ከዩኬ ቀጥታ ሚኪ ጎጆ ዴቮን ዘ ትራክ እና ዋሸው አንድ የመጨረሻ ነገር መድረኩን ማን ይመራዋል? አዎ እነሱ ናቸው የሀበሻ ሜሞቹ ቲጋድ እና ያፍ የሚያስደንቀው ደግሞ ዋጋው ሲ እንደ አባት ኳስ ይታያል እንዴ? አዎ አለ እኮ ግቡና፣ ያው ተመጣጣኝ ዋጋ ነው ገብታችሁ። እንዴ አሁን ባክኛ ጋር ዲሲቪ አለ አንዴ ቤት አናይም እንዴ? ኮሜንታተር ራሱ በአማርኛ ነው ቤት እናያለን። ኑ እዚህ ሞቅ ያለበት ነው እንጂ ከህዝብ ጋር እሱ ሙር ነው ከሚናፈው ነው ግቡ። አንተ እንዴ ምን ሆኖ ነው ቤት ፈታ ብለን መሄድ እንችላለን። አንቺ ደግሞ ፋራ ነሽ እንዴ? እዚህ ካየሽው ማንቼ ነው የሚያሸንፍ። ያልከው ልጅ ደህና ነህ እንዴት ነህ እንዳለው ማይሰራሽ ነሽ ማንኛውም በጣም ሁለቱ በጣም ግን ይችላል። ቀድም እግዚአብሔር አልፈሩ። እሺ ቅደማ መቅደም እችላለሁ፣ ግን እኔ እሱ ላስከብር እንደውም እቀድማለሁ። አደባባይ በሰፊው ጎዳና እየነዳው መጣ ያንቺው ባለዝና ከንፋስ ይፈጥናል አቤት አሾፋፈር የሳቅ ሞተረኛ የፍቅርሽ ወታደር። በጣም ነው የሚገርመው። ጀርባዬን ስታቅፊ ሊዮናርዶ ዲካፕሪዮ ሊሆን በማርዳፊን ፕሮዳክሽንና ኢቨንትስ የቀረበ አንተን ሳገኝ እንደ አዲስ መኖር ተመኘ። ነፃ ያወጣ ይሰማኛል። ስለ እውነተኛ ሳቅና ፍቅር የእውነት የተሰራ የወንደስን ሞላ እንማው አዲስ የፍቅር ኮሜዲ ፊልም ሾዮ ነው ሁሉም የግልና የመንግስት ሲኒማ ቤቶች በድምቀት ይመራል። እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ፈተና ደርሶብሽ ላይብረሪ ከተሽ ፈተና ላይ ቆመሽ ስትጀናጅ የነበርሽው እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? አማረብኝ ብለህ ዝቅ አድርገህ ጆሮህን ተነስተህ ሱሪህን በማታ በወንጂ የተለከፍከው ልጅ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? እንዴት ነህ? ደህና ነህ? እንዴት ነህ? ደህና ነህ? እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ደህና ነሽ? ደህና ነሽ? ደህና ነሽ? ሸራለሽ እኔሽ በላ አመዳብን ድረኝ በጠየቀ መቶ ብር አውጥተህ ዝርዝርልኝ ደራነ እኔ ደራነ ይህን ዘፈን ሰምተህ አዳምጠህ ስጨርስ ፓሮዲ ካልሰራው እያልክ ያለውን ያለበት ስም መስሎሽ የተንጠራራሹ ካሜራው ዝቅ ሲል ሱሪያችን ያየሽ እግዚአብሔር ይመስገን። ቆይ እንዳትጀምር ከንፈር ይልቀው ኖር ነገር ኩልሽንስ ተውሽ ታላቅ ግዳ ዮናታን ራስን አስወቅ። እሺ እኔ ፕሪንስ ይባላለሁ። የአቢሲኒያ ባይና ባል እኔም ፕሪንስ ይባላል። እኔ ዮናታን የድንግል ልጅ ነኝ አልልም። መቼ ቢቦይ ቶሚ ነኝ። ዮናታን እንኳን አደረሰው አዎ ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። እንኳን አደረሱት። ስለመብራን እሺ፣ እሺ፣ እሺ፣ እሺ፣ እነግራቸዋለሁ። እሺ፣ እሺ። ተባረክ ልጄ፣ ልጄ ወዬ፣ እግዚአብሔር ይስጥህ። ተባረክ ልጄ ወዬ፣ ስልኝ። ተባረክ ልጅ ወዬ ተባረክ ልጅ ወዬ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የመጣነው ስለ እህታችን ኢምራን ሲሳይ ልናወራችሁ ነው። ኢምራን ሲሳይ እንግዲህ በደረሰባት ደም ካንሰር የተሰቃየች ያለች እህታችን ነች። እናም ፕሮግራም ተዘጋጅቶላታል እሷን ለማገሷ ለመነገር ፕሮግራም ተዘጋጅቶላታል። ፕሮግራም በቢሾፍቱ ከተማ ጥቅምት 30 የሆነ የፊታችን እሑድ በህይወት ህንፃ አዳራሽ ሲሆን ሁላችሁ ተጋብዛችኋል። ፕሮግራሙ ሰዓት የሚጀምረው ሁለት ሰዓት ተኩል ጠዋት ላይ ነው እና መግቢያውም ሳ ነው እና ቢሾፍቱ ያላችሁ አዲስ አበባ ያላችሁ በዛ ላይ ከፈለጋችሁ የኪነ ጥበብ ፕሮግራም ስለሆነ ሄዳችሁ ታንተሙና እህታችንን እናድናል ለማለት ነው። እናመታችን ልነሽ ሆነሽ እንደምናገኝ ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር ባት ያክልሽ። በጣም እናመሰግናለን ልጇችን አንድ ሚሊየን ኦ ማይ ጋድ አንድ ሚሊየን ዘጠኝ መቶ ዘጠና ዘጠኝ ነህ አይደለም አንድ ሚሊየን ኦ oh <laughs> ብቻ በጣም እናመሰግናለን። እዚህ ቪዲዮ ላይ የተሳተፋችሁ ሰዎች በሙላ ህዝብ ነው ህዝብ የተሳተፈው መቶ ሺህ እኛ ነን ራሳችን አየሩ ብዙ ተለይ ካፌ ከፍተን ወተናል። ብዙ የቪዲዮ ካሜራ በጣም እናመሰግናለን ስለቀረጽከን፣ ይሳቃል ኢንተርቴንመንት ቤተሰቦቻችን፣ በቃ ሁላችንም እንወዳችኋለን፣ በተለይ አድናቂዎቻችን የሚያስደንቀው ደግሞ ዋጋውን ሲሰጡ እንዴ አባት ኳስ ይታያል እንዴ? አዎ አለ እኮ ግቡና ተመጣጣኝ ዋጋ ነው ገብታችሁ እንዴ አሁን ባክኛ ጋር ዴሲቪ ያለ አንድ ቤት ምን ኮሜንታተር ራሱ በአማርኛ ነው ቤት እናያለን። ኑ እዚህ ሞቅ ያለበት ነው እንጂ ከህዝብ ጋር እሱ ሙር ነው ከሚናፈው ምግቡ አንተ እንዴ ምን ሆኖ ነው ቤት ፈታ ብለን መሄድ እንችላለን። አንቺ ደግሞ ፋራ ነሽ እንዴ? እዚህ ካየሽው ማንቼ ነው የሚያሸነው ያልከው ልጅ ደህና ነህ እንዴት ነህ? እንዳለው ማንቸስተር ያሸንፍ ማንኛውም በጣም ሁለቱ በጣም ግን ይችላል። ቀድም እግዚአብሔር አልፈሩ። እሺ ቅደማ መቅደም እችላለሁ፣ ግን እኔ እሱ ላስከብረ እንደውም እቀድማለሁ አደባባይ በሰፊው ጎዳና እየነዳው መጣ ባለዝና ከንፋስ ይፈጥናል አቤት አሸፋፈር የሳቅ ሞተረኛው የፍቅርሽ ወታደር። በጣም ነው የሚገርመው። ጀርባዬን ስታቅፊ ሊዮናርዶ ዲካፕሪዮ ነው የሆንኩት ይመስለኝ። በማርዳፊን ፕሮዳክሽንና ኢቨንትስ የቀረበ አንተን ሳገኝ እንደ አዲስ መኖር ተመኘ። ነፃ ያወጣ ያህል ስለ እውነተኛ ሳቅና ፍቅር የእውነት የተሰራ የወንደሰን ሞላ አዲስ የፍቅር ኮሜዲ ፊልም ሁሉም የግልና የመንግስት ሲኒማ ቤቶች በድምቀት ይመራል። እንዲነሽ ነሽ? ደህና ነሽ? እንዴት ደህና ነሽ? ፈተና ደርሶብሽ ላይብረሪ ከተሽ ፈተና ላይ ቆመሽ ስትጀነጅ ነበርሽ። እንዲነሽ ደህና ነሽ? እንዴት ደህና ነሽ? አማረብኝ ብለህ ሱሪህን ዝቅ አድርገህ ሱሪህን በማታ በወ ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? በላ አመዳብን ድረኝ በጠየቀ መቶ ብር አውጥተህ ዝርዝርልኝ ደህና ነህ? እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ይህን ዘፈን ሰምተህ አዳምጣ ስጨርስ ፓሮዲ ካልሰራው እያልክ ያለውን ደህና ያለበት ስም መስሎሽ የተንጠራራሹ ካሜራው ዝቅ ሲል ሱሪያችን ያየሽው ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዳጀምር ከንፈር ይልቀው ኖር ነገር ኩልሽንስ ተውሽ ታላቅ እንግዳ ዮናታን ራስን አስወቅ። እሺ እኔ ፕሪንስ ይባላለሁ። የአቢሲኒያ ባይና ባል እኔም ፕሪንስ ይባላል። እኔ ዮናታን የድንግል ነኝ አለ መቼ ቢቦይ ቶሚ ነኝ። እሺ ነግራታል። እንኳን አደረሰ። አዎ ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። እንኳን አደረሰ። ስለመብራት እሺ፣ እሺ፣ እሺ፣ እሺ፣ እነግራቸዋለሁ። እሺ፣ እሺ ተባረክ ልጅ፣ እግዚአብሔር ይስጥህ። ተባረክ ልጅ